T'as dit Allah Il reste plus que vous. Terminez le travail. فارس ده يطلع لك من الباب ها approche. Changement de Il va avec un beau pesard. Oh, dommage. اسد اسد هدول اخر اثنين فنشون فنشون اهرس يربحكم واحد ضليتوا واحد على واحد درع درع طلع واو Yeah. <laughs> حط البوطة وترشق عليه اه هاي آه، ليكوا بالمولوتور لا صحيت صحيت باش تحصر اللوطه هو كان هبط فيك انت اشري مكه غاز رش مكه غاز رش مكه غاز تشري مكه غاز قدامك قدامك قدامك قدامك ابشي خرجت منه nice, nice, nice. Ah, nice. Ah, ah,